Bienvenidos a San Sebastián. Empezamos nuestro itinerario en el Derby Eder. Aquí está el ayuntamiento. Este emblemático edificio fue construido en 1867. Hoy en día está rodeado por jardines. En este lugar tenemos una vista panorámica de la playa de la Concha. Otro famoso edificio cerca del ayuntamiento es el Real Club de San Sebastián, que tiene forma de barco. También podemos ver el carrusel, que data de 1900. Te proponemos escalar el Monte Club. Como puedes ver, las vistas son estupendas. En la cima hay una estatua del Sagrado Corazón de Jesús, la cual mide 12 metros y medio. Para terminar nuestra visita, descendemos el monte y terminamos en el Paseo Nuevo, donde podemos ver la costa de